жомарт шабандоз тастады қадірман ағайын жоғарғы мәреге дүйсенбай мырзаның қопалан қоры есімді тұлфары менен жоғарғы мәреге сырлы келестен келген нұралыша көкеміздің баласы жомарт шабандоз тастады ағайын е мына төменгі бару болмайды бауыржан бол бол бол бару болмайды жігіттер енді төрешіге бағыну керек екі төреші екі жақтан болмайды деп тұр аталған жоқ міне шабандоздардың бәрі тоқтады атқылады дегеннен кейін сол сабыр қылу сабыр қылу керек жігіттер сабыр түбі сары алтын сабыр етем бәріне сабыр етем бұл бір бейнеу өткінші тағдыр екен шығарысып сауырмен қиындықты бір алладан бақытты танып жүрдіген ағайын қара еңкей екі әрекетіңді жаса елу мың теңге бары боласың елу мың теңгені кері боласың ағайын жоғарғы мәреге кереметті тұлпарлардың егесі байлар жандар иса мырзаның атыменен келес ауданы ащыкөл елді мекенінен келген марқұм жолбарыс көкеміздің баласына базар шамын тастастады қадірлі ағайындар елу мың бары баласын, елу мың теңгені келіп баласын.